二十二头的鲍鱼，然后给你们做个秒杀，仅此一次。二十二个头称一斤的鲍鱼，啊，每一个是鲜活发货，下方小黄车九十九块钱四十只，拍下明天发货，顺丰包邮。六十个拍四十，我再给你送二十，一共六十只，包邮到家。喜欢的点击下方小黄车五二零福利。